Сейчас будет песня, которая... Ну, это скорее баллада. Mm -hmm. Yeah. just me out. Час и здесь новый поезд. Кто же still stay. believe. стареть, стареть весело. you.